Los malditos reyes del Congal tercero. Está pues como Viroga. Fuego, tengo lo fa. Uno tres, uno dos. Cuando escribo se me sale el alma. Estás hablando con el loco de fantasmas y les dejo que me a la garganta acomodo entre las llamas, se me dice te me amas La agilidad de un gato fácil es igual su balas Te gusta este el infierno, si estoy con mi diablo Este loco, los dioses lo paran Los sapos se mueren, los clones se callan, callan Lo que ven se callan Saben que me enojo si la cagan Nuestras bombas estallan, estallan Sacan lo que quieran, todas las cabanas estilo fino Abriéndote la mente, filo No te quedes callado, dilo que me la pongan Que me la empino, cerveza, porro, drogas pa' los míos Soy un esclavo, un fiel de mi sonido Mantente atento, escucha el alarito Ruge el animal que va mal herido Prendete otro porro, rola a la derecha Va a llegar la calma, va a llegar la fecha Ya nada hace falta, se prendió la mecha aprendió del fallo, se clavó la flecha Yo ya sé que no tengo remedio, que voy pasando, quítate del medio Suena del suelo, tiemblas del miedo, forjando el fierro, lo verdadero